muhtaram prezident hozirgi bergan mana bu topshiriqlaringiz banklarga rahbarlarga man вообще umuman o'zimni yo'qotib qo'yganimni ham tushunmay qoldim o'zim sizga katta rahmat muhtaram prezident вообще yo'qotma o'zingni вообще rahmat endi so'ramang uni juda telefonlarim yorilib ketgan <laughs> telefonga kelsam ikki yuztalab пропущенlar e, turibdi mingdan ortiq smslar turibdi mingdan ortiq yana nimalardir kelgan butun telefonga soat kechqurun uchgacha javob berib yozibman hozir kim ko'rsa mani вообще deb qoldida umuman вообще qanaqasiz deydi ammo вообще ish nima qilib yuribsiz deyapti rasmga ko'pincha tushishyapti mana shunday raqobat xususiy sektor kirmasa temir yo'l monopoliyasini topshirmaydi sizlarga sifati o'zgarmaydi narxi kamaymaydi mana shu biz endi besh yil o'rgandik og'ir u hali uni raqamlashtirish bo'yicha juda katta germaniyaga boribman odamlarni olib kelganman germaniyalarga ham bular bas keladi temir yo'lchilar kerak bo'lsa ularda noto'g'ri emas ular kelib bizdan o'rgansin deydi bir ikkita noinsoblari bor shuning uchun og'ir lekin endi hosilovga o'xshagan kattakonlar dunyoqarashi o'zgarmasa uni o'zgartirishga majbur bo'laman shuning uchun mana yana bir yil sinov ularga lekin mana shu aytganlar bo'yicha qancha ko'p raqobat bo'lib e kelmaydi bizga xususiy sektor degan odamlar noto'g'ri kerak bo'lsa o'zing tashkil qilasan o'zing kredit olasan o'zing banklarga yalinasan ikkita uchta xususiy xususiy sektorni kirgizsang juda ko'p logistika katta katta davlatlarda kompaniyalar bor o'shalarni olib kelasan o'zbekistonga raqobat bo'lib kiradi keyin ular sani monopoliyangni yo'q qilish uchun arzonroq tezroq sifatli qilib joy joyiga olib borib berayotgan vagondan tushirib o'zini moshinasida tadbirkorni skladiga olib borib berayotgan qiladi qiladi dunyoda borku shu a bizda faqat bu temir yo'l jo'q deyishni biladi jo'q deydi hamma narsa jo'q bor bo'lakan qilsang ishlaysan jo'q bo'lsang o'zing ham jo'q bo'lasan tamom